Tezia indray ary ny vina ny toetry ny androntsika tompokolahy sy tompokovavy. Mametraka ny veloma mandra-pitafa indray. Izay avy ety amin'ny Météo Madagasikara dia mirary soa ho an'ireo mpanala fanadinam-panjakana rehetra. Veloma tompoko!